ਭਾਈ ਆ ਫੜਿਓ ਜੇ ਹੈ ਅਗ ਨਹੀਂ ਪੋਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਟੈਂਕੀ ਇਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਪਲੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਲੰਬਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੰਬਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਚੜ ਗਏ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਬਲਾਲ ਚੋਰੀ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੋਪਿਆ ਸੇਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲੋ ਕਮਾਈ ਇਧਰ ਆਈ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਓਏ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓ ਯਾਰ ਫੜਾਓ ਬਾਲੇ ਫੜਾਓ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਾਓ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਜੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਵੈਰੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਸੌਦੀਆਂ ਜੋਟ ਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਲਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੈਰੰਗ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਪਲੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਡੇ ਕੋ ਹੁਣ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੰਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ